pterodátilo. Não, é um mosassauro. Nossa, meu, a gente tava parecendo 3 mil dela, a gente tem que ganhar um negócio. Jesus. <laughs> foi no soco mesmo ou foi na coronhada? <laughs> que risada é essa? Olha isso. Porra, amigo. Eu dei dois tiros nele e os dois. O clipe não foi nada engraçado, que foi engraçado sua risada aí, velho. <laughs> Nossa senhora. Que porra foi essa? Não, na moral, o que que foi isso? <laughs> Oh, olha esse carrinho, mano. Tá o cara faltava banana. Oh, <laughs> pior carrinho que eu já vi na minha vida. É, é, é, mano. Meu Deus. Calma, calma, calma, calma. Caralho. Que beleza. <laughs> <laughs> Meu Deus. Meu Deus do céu. <laughs> O outro, calma, Hopper, calma, calma, eu tô ficando nervoso, para. <laughs> calma, eu, tô mais calmo que ele, mano. <laughs> Matou. O que, que, eu queria é pelo menos acontecer. Daí eu quero ver. Ha Nada não, tá falando com o amigo meu. Ai que paga pau. Pega esse essa daí, mano. É. Trouxa. Vai, uhum. prendemos, prendemos ultra. parece, parece que o jogo virou, não é mesmo? Vai, trouxa. O cara, mano. oh, o cara aqui, nossa. Miserável, ainda tá vivo e pegou minha crossbow. Nossa, cara, que susto. <laughs> Meu Deus, que susto. Que susto, mano. Caralho, que susto. Achei um cara pra zoar da hora aqui, mano. Nossa. Nossa, velho. Nossa. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Ô, oh, mano. Deus, toca. <laughs> Meu Deus. Nossa, você mata. Peraí, você me viu? Eu Dê a volta nessa dividiu, ó. Prego. Prego. Cara ruim, não? Olha esse cara que ruim. <laughs> Geral, geral dá um soco. Né? Vem, vem, vem, vem, geral dá um soco. Nossa, não, coitado. mano. Vai, vai, vai. Não mata, não mata, não mata, não mata. <laughs> Cuidado, vida atrás, velho. Não mata ele. Eu dei um soco nele e ele, tipo, caiu. Nossa. Quem é o traíra que não votou ainda? Por favor, mano. <laughs> Algum traíra não votou, mano. Tem quatro aqui. Eu coloquei. Eu coloquei. Zeus. Tô coçando o saco, calma. <laughs> Caraca, 11 barra 4. Mano. Boa, Zeus, me ensina a jogar, velho. Ah, mano, eu tô com a mão cheia de leite, velho. <laughs> Sei que é leite. Nossa, que bosta de. É uma desculpa que você não ouve todo dia. É sério, mano. Eu penso, eu penso tipo, ele, tipo, ele fazendo uma, uma conchinha com as duas mãos assim, tacando o controle no chão e jogando com o pé, tá ligado? Toda hora, ô Zeus, calma, tô coçando o saco, calma, tô com a manchinha de leite, calma, tô com... <laughs> Nossa, que merda, agora meu saco tá com leite. Oi, prego, O cara ali, o cara ali. Nossa! Nossa! <laughs> que grito! Meu Deus, olha esse Ai, meu Deus do céu! Mano, <laughs> eu falei, assistiu, não. cara. <laughs> Eu não, eu não dá pra jogar mano. calma. Não. Mano do céu. Não, não. O cara tem Não consigo jogar, velho. Não né? dá, mano. Não dá. Não consigo, velho tá, ah, tá ligado, tá ligado, tá ligado aquela menininha, mano, que tipo, ela aparece em todo bagulho de terror, ela vem com aquela cara toda zoada e dá aquele grito. Ah! Tá ligado? Tipo, tá ligado aquela menininha? Eu taquei em um dos meus vídeos do GTA, mano, no final, eu tacava aquela menininha só pra dar susto, os caras ficavam puta. <laughs> Então, mano, tava idêntico aquela menininha gritando, velho. Credo. Juro. Foi muito bom, mano. Caralho, quase que eu morri da distância, caralho. Ah, pega azarento! <laughs> Nossa, desgraçado, Falei pra você dar licença, porra. A ah, pra puta que pariu, eu trombei com o cara ali, <laughs> os dois caiu. Meu rival é atenção. Ah, Fidikenga! Ah, mano, não dá pra... Nossa, tchau. Falou pra vocês. Não, dá, não. tem que vazar mesmo. Por quê? Não, tem que vazar mesmo. Ah, pera acabar tipo, essa. Não, velho, não dá, na moral, falou. Dá. Não dá. Hey, you guys. Wait, please, please. I, I gotta say something. You been drinking? you son of a bitch. Are you leaving? Oh, man, I thought maybe uh, you could stick around and, you know, maybe you and me could be pals. Keep riding, cause we rolling. I've been playing my cards, I'm never folding. Fuck yeah, we young.